Kestävän ja pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentaminen vaatii sitä, että, että se suhde lähtee tietysti hyvin liikenteeseen ja, ja sitten suhteen kehittyessä, niin siinä myös tulee vähän uudistumista molemmin puolisesti. Tämän työkalun tavoitteena on se, että pystytään vähän pohtimaan, että mitä asiakaskokemus on heti ensimmäisestä minuutista lähtien, eli mitä tapahtuu sillä hetkellä, kun kun se asiakkuus syntyy ja sitten miten se siitä etenee. Mitä ensimmäisen tunnin aikana pitää tapahtua, mitä ensimmäisen viikon ja, ja sitten jopa vuoden aikana. Ja tätä voi myös ajatella niin, että jossain vaiheessa myös asiakassuhde loppuu, joten on ihan hyvä miettiä tänne loppupäähän, että miten se asiakassuhde voisi loppua silleen nätisti ja niin, että siitä jää hyvä mieli molemmille osapuolille.